химиялык реакциялардын жүрүү белгилери заттардын өңүнүн өзгөрүшү химиялык стакандагы ачык сары эритме темирдин хлориди эритмеге бир нече тамчы түссүз эритмени тамчылатабыз аз убакытта ачык сары эритме канга окшогон кочкул кызыл түскө өзгөрөт эритменин түсүнүн өзгөрүшү менен химиялык реакция жүргөнүн билсек болот